अदर फोटोसप क्लास यो चाहिँ क्लास हुनेवाला छ आज चाहिँ फोटोसपको यस क्लासभित्र हामीले कुरा गर्नेवाला छौँ स्मार्ट अब्जेक्ट एन्ड रास्टराइजको बारेमा जुन कि फोटोसपको भित्र यो चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ बट तपाईँहरूलाई थाहा यदि थाहा छैन भनेपछि यस भिडियोको मार्फतबाट तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ र स्मार्ट अब्जेक्ट एन्ड रास्टराइजको बारेमा so without wasting time let's get to start च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड बेललाइन प्रेस गर्नु होला टपिक चाहिँ के हो भने चाहिँ थमेलमा देख्नुभयो होला स्मार्ट अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ युज हुन्छ कस्तो चिजमा युज हुन्छ र यसलाई रिसेट कसरी गरिन्छ र कहाँ के कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा जान्नेवाला छौँ एन्ड फर्स्ट अफ अल म यसको कन्ट्रोल जे गरेर एउटा डुप्लिकेट लिन्छु एन्ड मेकस्योर तपाईँले यो पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड स्मार्ट अब्जेक्ट भनेको के हो क्या कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीले स्मार्ट तरिकाले गर्छौँ नि हार्डवर्क भन्दा नि स्मार्ट वर्क गर्नुपर्छ अरे क्या अनि स्मार्ट वर्कको काम चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भने चाहिँ इमेजलाई स्मार्ट बनाउनको लागि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ राइट क्लिक गर्नु बित्तिकै left convert to smart object भन्छ कि कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अब हेर्नु यो क्लिक गर्छु नि यहाँनिर एउटा आइकन आउँछ कि देख्न सक्नुहुन्छ यो डकुमेन्ट्स जस्तो फाइल जस्तो यसले चाहिँ के गर्छ जुन तपाईँको एकुरेट इमेज छ नि इमेजको साइज कलर एन्ड एभ्रिथिङलाई सेम राख्छ कि जतिसुकै यसमा एडिटिङ गर्नुहोस् तपाईँको त्यति नै हुन्छ फर इक्जाम्पल म यहाँनिर मास्क राखेर नि मास्क राखेर अब ब्रस युज गर्छु म यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ एन्ड ब्रस युज गरेँ अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ कि यसमा केही चेन्जेस भयो तर तपाईँलाई थाहा हुन्न बट म अब म फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एउटा लेयर क्रिएट गरेर म चाहिँ यहाँ ग्रेडियन्ट युज गरिदिन्छु है यसरी अब यहाँ हेर्नु केही चेन्जेस भएको छ जस्तोको तस्तै छ कि इमेज बट यहाँ बाहिर तरिकाले देखेको छ अनि एउटा अर्को इमेज हुनु स्मार्ट अब्जेक्टलाई चाहिँ रिलिज गर्छन् क्या धेरै जसोले यहाँदेखि राइट क्लिक गरेर तपाईँले मानव यो हाइड गरिदिएँ है म यहाँ यहाँ गएर एन्ड राइट क्लिक गरेर अग्नि जस्तै हामीले क्लिक गरेको थियौँ नि त्यस्तै गरिकन यसलाई यो गर्छन् क्या म अन्डु गरिदिन्छु देखाउन लाग्छु तपाईँलाई स्मार्ट अब्जेक्ट र यो रेस्टराइज कसरी गर्ने भन्ने सिकाउनु गइरहेको छु एन्ड यसको लेयरमा राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हेर्न सक्छ धेरैको अप्सन देखा हुन्छ एन्ड डुप्लिकेट लेयर यहाँदेखि पनि गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड रेस्टराइज भन्छ कि रेस्टराइज भन्ने बित्तिकै यसले रेस्टर गरिदिन्छ क्या रेस्ट लिइदिन्छ क्या स्मार्टदेखि रेस्ट लिइदिन्छ फेरि म यहाँनिर एउटा ग्रेडियन्ट अप्लाई गरिदिन्छु क्या एउटा लेयर लेयर है अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म एउटा ग्रेडियन्ट ल्याइदिएँ यहाँसम्म अब के हुन्छ भने चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ इमेजलाई फेरि यस्तो हुन्छ कि स्मार्ट अब्जेक्ट हुन्छ नि यहाँदेखि गरिहाल्छौँ कि स्मार्ट अब्जेक्ट अब अब यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गरेर हामीले रेस्टराइज गर्छौँ अब यदि मानौँ तपाईँको यहाँ अब दस बाह्रवटा लेयर छ भने चाहिँ म यसकै कन्ट्रोल जे गरेर धेरै बनाइदिन्छु यहाँ चाहिँ धेरै हेभी हुन जान्छ है सायद हिँड्न भन्दै यहाँनिर ग्रेडियन्ट थपेर एन्ड अब चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब यो लेयरलाई हामीले अन्डु गर्नलाई कन्ट्रोल जे गरिराख्नुपर्छ कि हेर्नु नि यहाँनिर त्यो भइरहन्छ क्या त्यस त्यसको लागि चाहिँ एउटा सर्टकट छ क्या सर्टकट भन्नाले नि तपाईँ इमेजमै गएर गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मेक्सोर सलेक्ट गर्नुलाई जुन स्मार्ट अब्जेक्ट छ नि त्यसलाई सलेक्ट राख्नु अनि लेयरमा जानु क्या लेयरमा जाने बित्तिकै एउटा अप्सन आउँछ रेस्टराइज अनि रेस्टराइज गएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ले स्मार्ट भनेको के smart and layer all layer भने यदि तपाईँको यो जुन यहाँनिरको यो राइट साइडको लेयरहरू छ नि यदि सब स्मार्ट अब्जेक्ट छ भने चाहिँ त्यसलाई अल लेयर गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ बट यहाँनिर हामीलाई पर्टिकुलर एउटा एरियालाई रेस्टराइज गर्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर स्मार्टमा क्लिक गरिदिनु बित्तिकै यसको हट्छ सो आई होप हजुरलाई सानो भिडियो राम्रो लागेको होला and always don't forget before editing कुनै पनि इमेजलाई स्मार्ट अब्जेक्ट गरेर फोटोसपमा एडिटिङ गर्नुहोला आई होप यो सानो टिप्स तपाईँलाई राम्रो लागेको होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु एन्ड सेयर एन्ड सब्सक्राइब